Merhabalar Çanakkale'liler. Kalecimiz. okay. <laughs> Neyse. Bugün The Soul of Çanakkale ona tepki veriyoruz ve videoya geçelim. Aa, lim, lim, liman. şey ada gibi ya. Wow. This is nature at its finest. Ah, oh. um, where's waterfall? Turkish. Uh, waterfall su, su düşmek. Komikti ya. Su düşür. Ah, forgotten what the... yani mühendisli okuyorsun. no. Mühendisli okuyorsun o yüzden. Ne? Oh, transitions, transitions. Okay. Okay. Oh, listen. Diğeri neydi? Ha şey, çedar ya da bir peynir. Ha peynir, biz peynir. Ya, cheese. Wow. Çay! Amca, afiyet olsun baba. Eyvallah. Ee, okey. Oo çok güzel oldu. zaman çiniyorsun. Sakızlı bademli. So you can chew those cookies. Oh. Koy gibi mi Çanakkale? Aa, respect. Wow. Oh, no, no, no. This guy is liquid. It's the same ah, guy. Ha, aynı. Ha. Bakar. Nereye bakar? Wow. Okay. Çok ya. iyi. Çok Ya, iyi çok ya, iyi çok iyi, video. çok iyi, çok iyi. Evet. Vallahi çok iyi. Öyle işte The Soul of Çanakkale beğendiyseniz abone ol, bir paylaş ve bir dahaki sefer görene kadar. Barış.